Ens sumem a les veus que no s'esgoten a favor d'altres maneres d'estar al món amb fadrines, el procés de no casar-se a la societat tradicional valenciana. Un llibre sobre dones que caminaren per cent desallunyades d'allò que era la norma. Front als dictats de l'època, les respostes populars. A veces por las noches me despierto y me pregunto por qué no me he casado. No soy muy fea, digo yo ni muy tonta me parece, ni mala persona. Entonces, ¿por qué? A. Misterios. Nòvios mai. No n'hi ha hagut cap de bona traça, de res. No sé si no tenien traça o jo no aprofitava, però no estic gens penedina d'haver-me quedat fadrina. No me feien gol als homes, no sé què volia. Jo, com eren jovens i ni sabem, nosaltres fadrines ja van. Yo sabía que fadrina, conforme me estaba en mi casa, no me feía falta res. Y como no me feía falta res, si volía a comprarme algo, me podía comprar. Si volía anar allá, allá. Pero no no llorar, Como en casa no me faltaba de res, Pero no me llorar bien. quietes. Si nos ayuntaban dos o tres padrines, feían la nuestra vida. No estás llegada a puesto, no mana ningún de tú, Tú, tú y tú. Una se casa, manen los fills, mana y y meis la dona. i tu, fadrina, fas lo que vols, bèstia solta. Jo feia la meua. Si quan tenia 18 anys no es volia, volia que me'l buscara als 50, pues no era poc independent i xalada poc als 50 anys. No volien estar obligades a res, perquè n'hi ha que a lo millor també els fa una obligació gran de posar-se en un matrimoni, família i tot això i no volen. Volen estar lliures. Una saga la que no arriba a cap puesto. Pues no, i ben tesa. Jo anava ben mudada amb la meva sabata de retacó, i cap ací, cap allà, i lo de més, tres pepinos.